Rapa Yankila kama alikuwa akili hivi aliweka muziki pembeni kwa kipindi cha miezi hii mitatu ya mwanzoni mwa mwaka 2023 ambapo tumemwona akila tua zake tu huko nchini Uingereza, lakini pia kwa hivi karibuni tulimwona akishiriki kwenye moja ya tamasha ambalo alifanya Davido pale London, lakini vile vile akapata wasaa wa kupiga naye picha. Huenda kuna jambo pia walizungumza nje ya kupiga picha. Sasa baada ya hapo, watu wakawa wanasubiri, wanajiuliza ni lini Yankila atakuja tena rasmi kwenye muziki, tuone kazi zake kwa mwaka huu 2023. Sasa taarifa nyingine hii nzuri ni kwamba anasema first release ya 2023 inatoka hapo kesho. Kwa hiyo watu wajiandae spika zao, wajiandae macho yao, wajiandae masikio yao pia. Yankila mwenyewe ametangaza kwamba siku ya kesho ni ya Baraa. Tayari rilizi yake ya kwanza kwa mwaka huu 2023 anaenda kuiachia. Watu wengi wamemiss, wamekuwa wakimlinganisha na rappers wengine wa hapa ndani kama vile Young runya lakini Young Dar es Salaam na vitu kama hivyo, ambapo wote hawa wanaonekana kuwa kimya kwa kipindi cha hivi karibuni. Hakuna ngoma mpya ambazo zinatembea mjini kwenye upande wa rap, lakini sasa tutarajie kusikia tena kitu kingine hicho siku ya kesho kutoka kwa Yankila ambayo itakuwa ni kazi yake ya kwanza kwa mwaka huu 2023. Una nini hasa cha kuzungumzia kuhusiana na ujio huu mpya ambao ametuandaa Yankila? Toa komenti yako hapo chini. Mimi ni Meki Mchane na hizi ni update za burudani kutoka hapa TV.